Thank <laughs> you. люди, дети должны заниматься спортом, поддерживать э, здоровый образ жизни, и поэтому именно в нашем районе функционирует такое замечательное училище. Мы вас всех приглашаем, приглашаем детей, приглашаем всех на занятия физкультурой и спортом, и всех поздравляем с праздником!